收看这期，他有绝招。So t o d a y we're gonna demonstrate a elbow and knees combination。我们要演示一个呃肘击和膝法的组合，然后也是大家一直想要的，知道你们还想要拳头，之后我们也会给你啊。然后 Nina 这次他他来学习啊，他要他要在我们把这个搞定之前，他要学会。So now we're gonna show t h i s e h i q u e 你我们打靶的方式是这样的，我要看一下啊。换重心。OK。 再看一次，我把它打快的，来用 fast 的 OK。我们打一个慢动作 slow motion。你要做的是左直拳、右直拳，然后这个时候很有可能对方的手在护头，所以我用左手把它扒下来，然后右肘。然后这个时候呢，我要换步，左膝。 我是说他的手还在护头，我打不到他脑袋。我要用我的右手，顺势把手扳下来，嘣，肘击，这是这个技巧。嗯，，We do this way again。我再做一次，我会给你演示怎么去练习。砰砰砰嘣嘣，看到这个动作，我 o 呃，I grab the arm。Do this now。哎，还有啥？再来一次。护头。再来一遍这边。 这边还是我。随便。其实我也做主持人。往下，从下往上。This one, this angle. 呃，或者 this angle，往上面。左边这位白衣选手。往下拉。帮我肩膀下来，还是在肩膀里面？刚才有一个动作是这只手，拉下来，和我骨头一样，哎，回定弯步。好吧。穿白衣的这位选手，是教练。Okay, so we're gonna practice. Let's go, block, m o t six. 他把他的全套带来，然后我们要把这个动作呢，怎么去做？也是给你，在比赛中怎么去揍人、削人，或者在街头啊怎么把人家弄血滋出来，然后休克，倒地？OK，给您的一个镜头，他在直播，他在专心学习。Hello，他在直播，把镜头给到他 T 恤上个人物，他 T 恤穿的那个人物那个那个头像，给他看一眼，他看一眼。真恶心。来，我们来继续。 看太阳啊！这是我教练，他以为自己世界很发达，这儿，他以为自己有一二三四五六七八吗？谢谢你，一九八一送春太阳花。看着他的手啊，我看到一点，关注一下谢谢，好开心，谢谢你能陪我过五二零，谢谢。 he tried to hit me，他要试图打我，打到我，然后呢，I can just normally do a 呃 just 呃 a fighting position and I'm his opponent, he can beat me with this I I'm gonna use it to beat the pack and you probably can feel the power and show the power. 嘣！嘣！看到了，看到了，他是这样是削我的，再来一次，再来一次，王波菜，谢谢，我是吴东梅，谢谢叶长风的漂亮花。嘣！谢谢 J。嘣！嘣！爆起来了，OK，more。嘣！谢谢叶长风的热血漂亮花，谢谢。谢谢关注，谢谢点赞，还有的礼物，谢谢。嘣！OK，希望你喜欢这集。然后呢，妮娜，轮到你了。又来，要我吗？我要去啦，一会儿见。 你记得这个动作吗？我完全没看。完全没看是吧？呃，she she doesn't even watch. Sorry. Do this. Um. Yes. Yes. c a u s e Yeah. 右对，左手把我的手头拉起来。啊。把我这只手拉，左手把这只手扒起来。左手。扒起来。这样吧。这这样吧。这样吧。打打我头，肘子。肘子。OK. We forget about this. OK. 这就是这期啊，他他没有看。OK. 宝贝们。 然后感谢你收看这期的《泰有绝招》，然后妮娜妮娜尝试失败，因为她没有看。我们下期见，下期会教你更酷的东西哦。Thank you for watching。